Ребята, всем привет! С вами мистер Геннадий и мисс Виктория. Вы на канале VNG Build House, и мы сегодня будем продолжать класть плитку. Присоединяйтесь к нам. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Подписывайтесь на канал. Смотрите дальше. У нас скоро будет розыгрыш. Помните, я вам говорила, я связала очень классный коврик в душевую, в ванну. Вы можете его использовать в спальне, да куда угодно. Он гипоаллергенный, мягкий, мягкий и тактильный. Поехали! Стены в душевой нас ждут! Voice.com. Make music online. Dominator. Dominator.